Por primera vez en su historia, Vila TV sale de la Universidad Autónoma de Barcelona para desplazarse no muy lejos, hasta Sardañola del Vallès, concretamente al de Aliments de Sardañola. Hace tan solo unas pocas semanas concluyó la campaña de recogida de alimentos en la vila, cuya recaudación se destinó íntegramente a esta actividad. Nos hemos acercado al Bank de Aliments para hablar con los voluntarios responsables para que nos expliquen su funcionamiento. El Banc d'Aliments de l'Església Evangèlica Baptista aquí de Cerdanyola és la seva branca social més important i amb la qual estem atenent aproximadament a unes 500 persones que són censats aquí a la ciutat de Cerdanyola i que són gent normalment doncs, bastant desfavorida socialment, econòmicament, normalment és gent que ha quedat a l'atur o que té problemes seriosos de vivenda i que té problemes econòmics seriosos. En col·laboració amb l'Ajuntament, amb els seus serveis socials, que ens els deriva, eh, els atenem i els hi preparem setmanalment, cada 15 dies, eh, un lot d'aliments variat que procedeix dels donants que ens fan arribar els seus excedents. La nostra feina és una feina que ja s'arrela des de l'any 95 més o menys fins a avui, quasi aviat 20 anys i que estem treballant doncs, ininterrompudament des d'aquella data fins avui cada, cada dimarts de tot l'any. Treballem les 52 setmanes de l'any. Això Evidentment s'agraeix i és bàsicament gràcies als nostres voluntaris, que són gent que sense mm, fissura, sense parar, cada, cada setmana estan treballant amb el seu temps, amb la seva donació del seu, de les seves forces i amb la seva il·lusió. Esto, el ayudar al otro, nos hace sentir pero muy que satisfecho porque eso hemos venido a este lugar a servir y no ser servido. Entonces, este, eso a nivel personal y, digamos afectivo te hace dormir tranquilo, de que podés dar una mano a otro que necesita. Eh, el don que yo tengo, que es de servir, pues mm, me está dando a mí la oportunidad de poder desarrollarlo aquí. Y me encuentro muy a gusto haciendo esto. anem amb una furgoneta pròpia al Banc d'Aliments de Barcelona i retirem dos cops al mes, un cop el que és el menjar mm, variat i un altre cop anem única i exclusivament per fruita i per verdura. Aquesta furgoneta és també la que fem servir per anar a punts de recollida al mateix poble, ja sigui a forts de pa, a supermercats, a la vila, quan feu aquestes campanyes de recollida, i també a veïns del poble que tenen mm, coses de gran volum que no poden transportar directament, nosaltres anem amb aquesta furgoneta fins al seu domicili a recollir-ho. El nostre principal donant és el Banc d'Aliments de Barcelona, que amb les seves recaptes i les seves donacions que ells reben d'empreses al final distribueixen i acaben arribant a la nostra, al nostre banc, no? al nostre banc d'aliments, que som el distribuïdor final. Però també compte i molt les ajudes de petits comerços, de supermercats, de gent del barri, de voluntaris personals, coneguts, amics, que voluntàriament donen també del seu propi ajut, de la seva pròpia butxaca i que cada vegada compten més. Així que la proporció encara segueix sent important la donació del Banc d'Aliments, però del Banc d'Aliments de Barcelona, però també hi compta cada vegada més l'ajuda particular, individual, familiar, de la gent del barri i de comerços també de la ciutat que aporten a molta generositat. I ara, ja, bueno, si llista per aquí, ordenada dins d'aquests últims donants que van afegint-se i que últimament cada vegada doncs, a col·laborar, hem tingut el plaer de comptar recentment, fa pocs setmanes, amb la Vila Universitària, de la, de la, de la UAB, que ens ha fet una ajuda considerable ara justament pel mes de Nadal i vam rebre doncs, 200-300 quilos de menjar variat que va procedir de les donacions dels estudiants que viuen a la vila i que estem molt il·lusionats amb aquesta possibilitat perquè sabem que hi ha una gran població d'estudiants en allà que ens consta que tenen inquietuds solidàries i que tenen ganes d'ajudar i que estem il·lusionats perquè aquesta ajuda no sigui puntual sinó que es pugui mantenir en el temps i es pugui repetir progressivament.